guys. तो guys, मैं कमेंट्स इनसाइड यहाँ होते हैं दो तो देखो वीडियो पूरी और वीडियो के मिल लेना और यहाँ होता है अपने ऊपर अब देखो साथ मारूंगा या मारूंगा ठीक तो देखो वीडियो पूरी देखना अब भागा पीछे बट्टू जो है बंदा है होता है पिन खींचिए फिर फेंकिए ये भरेगा डैमेज हो गया मैं आपको डैमेज हो ठीक देखो भाई क्या होता है यहाँ पर होता है बॉट इसको मार दो इसका तरफ भाई का हवा पीछे सुनने वाला है ना वो सीन कैसा है शानदार देखो बस क्या यहाँ पर मारूंगा या मरूंगा ठीक तो देखो इसका मारूंगा मैं और वेस्ट के भाई लोगों मेरे से तेज मिलती में मेरे को एम के उठाऊँगा तीर तीर में आता है बॉर्डर पर ठीक है ना देखो देखो होता है यूज है अब भाई जी एम के हाथ में भाई हमारा बॉडी को मार नीचे एक बंदा भरा होता है ये भरा Like that? अभी ये होता बंदे को ठीक है ना और मुझे इसकी आवाज़ तो ये बंदे होता है वो मारेगा बॉट को मैं मारूंगा देखो अब बताना ये बॉट है या रियल बंदा है ठीक देखो अभी हैं भाई सीन आएगा यहाँ भाई साहब तीन ऐसा आएगा कि मैं यहाँ पर बाल बाल मिलने से बच जाता हूँ तो देखा क्या होता है अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना गया तो डैमेज देते मेरे को ये मेरे को डैमेज दिया जैसे tata tata bye bye and take care